यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो है डिजाइन्स थिङ्किङ प्रोसेसको बारेमा एन्ड यसमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ कि empathy and understanding the problems है अब प्रब्लम्स भन्नु बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ बिजनेसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ केही प्रब्लमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गरेर बिजनेसलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो नभइकन तपाईँको क्लाइन्ट छ भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको आइडियालाई पनि रेकगनाइज गर्छ या फिर कन्ट्याक्स कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो कन्ट्याक्समा कसरी चाहिँ पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ है एन्ड त्यसलाई चाहिँ त्यसले नसुनिकन त्यसले चाहिँ भिजुअली हेर्न चाहन्छ कि त्यसैले चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन या फिर पिपिटी गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ या फिर कलमा गएर त्यसलाई त्यो प्रब्लम्सहरू एन्ड प्रब्लमको सल्युसनहरू भन्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसै कारण अब क्लाइन्ट चाहिँ एम्टी हुन्छ यदि त्यसलाई त्यो क्रिएटिभिटी थियो भनेपछि त्यसले चाहिँ किन ग्राफिक डिजाइनर हायर गर्थ्यो एन्ड हामीले चाहिँ किन डिजाइन थिङ्किङ गर्नु पर्थ्यो होइन त्यसै हिसाबले चाहिँ अब हेर्नु त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हल्का क्लाइन्टको माइन्ड सेटलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ है एन्ड तपाईँले चाहिँ क्लाइन्टले जे भन्छ अँ द्याट्स गुड अँ गुड गुड अँ ओके ओके भन्न पनि हुँदैन है त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई जुन चिज नराम्रो लाग्छ या फेरि केही चिज प्रब्लम छ या फेरि केही त्यहाँ बिजनेसमा केही गडबडी छ या फेरि तपाईँले चाहिँ के सल्युसन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले क्लियरली भन्न पाउनुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट लिने नलिने तपाईँको हातमा छ है एन्ड त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यदि प्रब्लम तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ यहाँनिर यस्तो यस्तो रहेछ त्यसै हिसाबले चाहिँ तपाईँले डिजाइन्सलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर या फेरि थिङ्किङ गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोसिड गरेर क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गराउन सक्नुहुन्छ अब हेर्नु फर्स्ट अब बिगिनर्समा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अभियसली है म पनि बिगिनर स्टेजमा थिएँ त त्यस टाइममा चाहिँ मैले डिजाइन्सहरूलाई के रिफरेन्स लिन्थेँ या फेरि इन्स इन्सपिरेसनबाट चाहिँ बनाएर मैले चाहिँ प्रोभाइड गराइन्थेँ ल हजुरको यो चाहिँ डिजाइन्स अब रिजेक्ट गर्ने अप्रुभ गर्ने तिनीहरूको हातमा थियो but most of the case मैले चाहिँ कहिले रिजेक्सन पाएन है डिजाइन्सहरूमा होइन चेन्जेसहरू हुन्छ नहुने होइन डिजाइन्स तपाईँले बनाउनु हेर्नु जे चिज तपाईँलाई मनपर्छ त्यो अगाडिको लागि त्यो जे अरूले हेर्ने मान्छेले मन पराउँदैन है त्यसै हिसाबले चाहिँ अलवेज डिजाइन्स बनाउँदाखेरि नि प्र प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि नि जुन कम्पनीले प्रब्लम फेस गरिरहेको छ नि तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको कम्पनीले के काम गर्छ भनेर त्यसै हिसाबले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यस्तै किसिमको सल्युसन दिन खोज्नु होला सपोज थिङ्क कि मानौँ अब म चाहिँ ग्राफिक डिजाइन गर्छु अब मलाई अकाउन्ट सम्बन्धी रिलेटेड सल्युसन कसैले दिन लागेपछि म इन्ट्रेस्ट भएर त्यहाँनिर केही कुराहरू या फेरि केही प्रोजेक्टहरू लिन्छु त्यहाँदेखि लिँदैन है त्यही हो मेन माइन्डसेट हो कि प्रब्लमलाई तपाईँले अप्टमाइज गर्नु एन्ड प्रब्लमको सल्युसन दिन खोज्नु डिजाइन्सको थ्रु है सो यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास थियो अब चाहिँ थर्ड क्लासमा सिक्नेवाला छौँ addition and the understanding creativity है